Банни Тракс такое вообще левое какое-то слово, я не люблю. <laughs> КС этот Бихоп, тоже какой-то идиотский. Ой, какой мэн, в какой тауэр, почему он должен умереть? Карта говно, все говно, я самый лучший. Первое, с чего можно начать, это как только ты стартуешь на карте, вот я даже по новой начну, здесь стоят у нас в начале два триггера, которые у тебя сразу эту перчатку отнимут и дадут... Так, это, этот кусок можно будет вырезать. И тебе дается три патрона машингана. Но прежде, чем прежде чем мы это будем делать, я покажу, что можно сделать с перчаткой, пока она у нас есть. Сползаем сюда. Эта кнопка, кстати, вот я уже в Вуди рассказывал, угу. мне было очень смешно, потому что все люди, которые сюда в самом начале заходили, они эту кнопку нажимали, и потом в чате очень активно писали, типа... Что произошло, да где, где что-то взорвалось? <laughs> Типа, что это делает? <laughs> А! я, ну, как-то мне, мне честно, честно смешно было, потому что я специально оставил, типа, обрезанный провод, еще его таким очевидным сделал что типа, ну, кнопка, очевидно, не работает. Угу. Ну, в общем, ладно, я, я как маппер над этим просто очень сильно посмеялся. Дальше у нас здесь есть вот такая вот штучка, которая типа подсказывает, что там есть еще комната. И чтобы туда залезть, ты просто перчаткой бьешь по вот этой вот стенке. Кстати, не стойте под ней, потому что она вас убьет. Да, здесь все двери убивают вас, поэтому осторожнее. <laughs> Вот, и здесь такой небольшой, а, ну, спасибо, можно сказать, говорю всем, кто мне помог с этой картой. И опять же скажу спасибо очень огромное всем, кто мне с этой картой. Да нет, что вы, ну что вы, что вы. Так, а, а там, кстати, а вот сюда можно как-то попасть? Или это просто такая, типа, а, а там тоже что-то есть, но типа, сам думай, как туда попасть, да, или что? Ну, что-то на таком подобии. Мне просто очень всегда нра- нравились игры. Я это еще с детства понял <clears throat> в играх, как Unreal Tournament, где ты смотришь в какое-нибудь окно и видишь там такой э, бэкдроп красивый, там какие-нибудь mm-hmm. там пейзажи, там да, город да, или да. что-то. Но ты знаешь, что ты туда попасть не можешь, и там практически ничего нет. Туда лучше ноуклипом не вылетать, потому что тебя, как сказать, э, там все будет просто обрезано. Лучше на это посмотреть, и чтобы твой ну, твой мозг представил, что там дальше, какие пейзажи идут. Да, да, да. Как, как на картину смотришь и представляешь, типа, что это. Ну, у меня была такая идея, что вот эта вот база, в которой ты находишься, типа пытаешься из нее, ну, избежать, как, как в любом голливудском фильме или в какой-нибудь любой игре. Mm-hmm. И этого типа такая точка, где ты избегаешь отсюда. Потому что в конце карты тот, кто уже ее проходил, помнит, там типа тупик. А вот здесь вот ты именно убег... Ладно. А, и, кстати, вот это Man in the Tower, Маздай, это типа такая загадка, которая здесь висит. Типа человек в башне должен умереть, угу. чтобы все задумались, кто, кто такой человек в башне, что за башня. Что за фигня тут вообще происходит? Я точно в дефраг играю, да? Да-да-да. Э, давай примерно э, прорисуем, так сказать, таймлайн с момента, когда ты попробовал маппинг, когда у тебя вот это все пошло, ты как-то, может быть, с детства вообще чувствовал, какая-то жилка в тебе такая дизайнерская была, или как то произошло у тебя? Я даже не знаю, если честно, с чего начать. Ну, вот в детстве я помню, когда <laughs> компьютер, можно сказать, первый получил, там mm-hmm. вообще какой-то Windows был, по-моему, 3.1 работ... Workstation назывался. А. И там в Paint там что-то начал рисовать туда-сюда. Но потом со временем там комп получше, там, помню, родители купили. И туда я поставил Photoshop. Тогда понятий там покупать софт, это вообще так, так, такого не бывало. Ты что, ну, ты да. все закачивал. Да, да, да. Музыку, фильмы. То есть альтернативы, чтобы что-то там покупать в каком-то онлайн-магазине, это вообще было, по-моему, глупо. Это сейчас там люди все более-менее чувствуют. В общем, тогда я там, помню, начал фотошоп, там разные какие-то там картинки, там головы меняет, лица там корячить. Ну, ты уже, уже тогда экспериментировал прям вовсю с инструментами, изучал это все дело. Да, да. И вот именно в то время я увлекался. А, это была вообще моя самая первая компьютерная игра. Ну, 3D-компьютерная игра, скажем. Это mm-hmm. был Unreal Tournament. 900 1999 года. Старенький-старенький такой. Я помню, еще на каком-то базаре купил диск. и <laughs> Он у меня, у меня до сих пор хранится. И вот эта вот вставка, которая, ну, бумажная в этот диск uh-huh. ставилась. И сама печать на диске. Uh-huh. Она, а. видно, была вообще сделана кем-то в каком-то подвале, на каком-то говняном черно-белом принтере была распечатана. Ну, в моем возрасте я, я этого вообще не понимал, мне казалось, что эта игра так и выглядела. я помню потом много-много лет спустя, когда я увидел настоящую версию игры в магазине, знаешь, они там в таких еще коробках ставятся эти диски обычно да, такие, ну, да. чтобы она хорошо на полке выглядела. Угу. Когда я ее видел, и вот только тогда, много лет спустя, я понял, что я купил какую-то подделанную версию. <laughs> Но ну, она рабочая, тем не менее, все равно, наверное, была. Хоть и да, да, да. какая-то такая подделочка. Эти же все старые игры, они такие есть, типа, ты их даже инсталлировать ну, почти не надо. Ты ну, да, там. запускаешь, и все, они сразу работают. Угу. Ну, в общем, короче, вот я Unreal очень сильно помню, увлекся, играл, играл много лет. А, ну, я так в офлайне, я совсем еще малой был. Я вообще даже не, не понимал, что такое, типа, мультиплеера, что там можно с другими там людьми в интернете это э, играть. Лан я знал, что такое. Ну, помню, там у нас, типа, у меня не было друзей, которые тоже там в Unreal играли туда-сюда. Так что я просто бегал там в офлайне с ботами, помню. Это вообще круто было. В Quake, если честно, я вообще не играл тогда. То есть я на Quake ну, не вырос, как можно сказать. И после... Да, да, вот я сейчас вспоминаю после переезда в Канаду, какой-то, по-моему, еще один новый комп купили мне родители. И тогда я начал более так активнее в Unreal играть. И уже нажал кнопочку мульти... Меня там как на какой-то сервер поставила, меня там сразу начали мочить, я сказал, я не буду этим заниматься, пошел обратно ботов мочить, <laughs> вот. И это, да, это сейчас это где-то было. Да-да, унизили по полной. Это был, сейчас скажу, где-то 2002-2003 год, по-моему. О, это тебе сколько я было наш... 13-14 ну, смотри, в, в Канаду я приехал в 2001 году, это мне было 12 лет. То есть я закончил пятый класс, и здесь, кстати, очень интересно, вот я закончил, в Латвии я закончил пятый класс, а когда приехал в Канаду, пошел в седьмой. В 12 лет, закончив пятый класс, я не попал в шестой здесь. Я, меня сразу в седьмой поставили. Uh-huh, uh-huh. То есть, получается, в шестой класс я никогда не ходил. Ну, в общем, я не знаю, как это относится к Unreal Tournament. Короче, <laughs> где-то вот в это время примерно я нашел... Я там увлекся мультиплеером, туда-сюда в какие-то кланы начал играть. Вот то, что сейчас, кстати, Никс играет у себя на сервере. Там ты со снайперкой бегаешь, там на очень больших скоростях она пуляет. И я вот этим делом увлекся, и вот именно тогда <clears throat> мне кто-то посоветовал, помню, а, в каком-то клане я играл. Там все старики были, <clears throat> мне посоветовали свои карты начать делать, потому что мне очень нравились, там были в основном городские такие большие открытые карты, да, где там да. все снайперы сидели, прятались. И вот именно тогда я начал пробовать свои карты в Unreal Editor делать. Программка была прикольная. А, ну, мне как бы не с чем было сравнивать, потому что я никаких других программ не знал. Сколько ты вообще что... над картой работал? В, вот, в сумме по часам не знаю, вот по часам интересно было по минутам посчитать. Вот хотим, по минутам, что вы. <laughs> Честно, не знаю. Я, я знаю, у меня на эту карту ушло 5 месяцев. Но... О, 5, 5 месяцев? Серьезно? Мы же вроде разбирались, типа, ты в январе как будто где-то начал. А ты, ну, ты не, не, не, в январе это я нашел последний, последний backup файл. Но ну, у меня до <laughs> января у меня типа пропали все hard drive ы, так что я еще помню, когда я начинал там свою старую работу, я как раз вот эту карту ну, на ней уже работал. То есть mm-hmm. я как-то смотрел там, по-моему, где-то в октябре или да, даже до... Ну, в общем, опять же, эти пять месяцев, это не то, что я там каждый день <laughs> пять месяцев сидел там. не, не, рабочий это... день сидишь такой, <laughs> маппинг. У меня чисто на выходных было и все. в общем, вот здесь вот у нас находится в начале такая вот секретка небольшая. Мгм. Я ее сделал очень специально такой запутанной, чтобы люди, которые пользовались вот этой дорожкой, они вот эту вот, ну, дверь, можно сказать, назовем ее дверью, открытие, а, чтобы она была специально очень очевидным, Мгм. чтобы люди, которые сюда заходили, думали, что это, как сказать, род какой-то, но потом быстренько понимали, что это секретка. И, типа такое чувство, типа, ой, я что-то нашел классное. да да Но здесь никто вообще никогда ничего не поймет. Потому что они опять читают это сообщение. Да, и говорят, какой, какой мэн, в какой тауэр, <laughs> почему он должен умереть? Карта говно, что здесь такое? <laughs> Типа заходит сюда, а здесь какая-то вообще фигня летает, что-то мигает. И когда, когда они падают вниз, тут происходит вот такое вот. Их возвращает обратно. То есть, понимаешь, я, я когда вот, э, вот эти все комнаты делаю, я именно их делаю вот так, э, типа ставлю себя на место самого вот новичка, который в первый раз эту карту только начал играть, mm-hmm. и как бы по его логике создаю такую комнату специально, чтобы типа там подразнить человека, чтобы поиграться с... <laughs> на нервы чуть подействовать. В общем, второй раз ты уже падаешь. Ну, надеюсь, это на второй раз у всех получится, что падаешь, и ты уже знаешь, что этот пад вот здесь вот будет. Вот. Потом ты замечаешь, что там еще один пад но ну, ты уже знаешь, что тебя первый обманул, и второй, наверное, сейчас в какую-то другую сторону поедет. Так что ты просто тупо на шару прыгаешь. А он реально едет? А что-то я раньше не знал. Слушай, офигеть. <laughs> А, пони сам свою, на Обманулся. Но ты, кстати, один из э, нескольких человек, который, который сверху посмотрел и заметил вот здесь вот, а, ну, дорожку. И просто потом на нее перепрыгнул. Что я... А, получил. Ну, в общем. Эту, кстати, ее вообще тяжело увидеть, так что... Да, да, да. Фиг с ней. Три патрона у нас со старта, чтобы открыть три двери. А всего, ну, не двери, а вот эти кнопки оранжевые, а всего у нас этих кнопок сколько на карте? Ну, а, шесть. А, по-моему, а, а, насчитывали. Шесть, да. То есть у тебя шесть препятствий, которые ты можешь открывать, угу. и три патрона. То есть ты сам выбираешь себе дорожку на этой карте. Так. Вот. Угу. Значит, как ты сказал, эта фигня нам дает один патрон. И теперь как бы такая у тебя задача. Ты думаешь, интересно, вот, это, вот эта комната нам дала один патрон. Для чего, нам, для чего она э, ну, нам его дала? И ты думаешь, может это для того, чтобы открыть там побольше вот этих вот препятствий на карте. И потом начинаешь понимать, что назад ты типа вернуться принципиально не можешь, потому что там а, триггер ресет уже не можешь сделать. Да. То есть для чего ты тебе дался еще один патрон. Вот. Потом здесь есть еще одна такая вот комнатка, тоже более очевидная. Кстати, про эту я вообще говорить не буду, потому что здесь ничего нету. У нас специально так стоит. Кстати, вот от темы не хочу совсем уходить, но <laughs> я ее сделал именно для того, чтобы вот эту вот вот эту вот, как ее назвать? Мостик. Фигню. Мостик вот этот, да, небольшой. Я его здесь поставил по центру людям, которые, ну, на очень большой скорости, там или по нижней дорожке, или по верхней, чтобы они могли ей еще как-то воспользоваться. Ну, хотя, по-моему, ей вообще даже никто не пользовался. Да, она полностью и мне... потому что когда больше скорости, большая скорость, ну, ты вообще на нее никак не попадаешь, так что извини, <laughs> не сошлось. Не сошлось. Ну, она, в общем, у меня просто тупо вот так вот в стенку в обычную упиралась. И мне это визуально очень не понравилось. И я решил такую туда комнатку поставить с таким оранжевым светом, который, который все думали, что там что-то есть. Ну, в общем. Вот, значит, приходим вот в эту вот вторую комнату у нас. Угу. И опять же, а, Вуди, ты извини, что я повторяюсь. Не-не, ну... ты можешь делать все, что хочешь, это твой день. <laughs> Здесь у нас, э, ну, вот эта фигня вся в лаву, не в лаву, а в эту зеленую фигню опускается. И у нас, короче, здесь справа и слева есть две кнопки. И здесь две решетки. Само собой, одна из кнопок открывает одну решетку, вторая кнопка открывает вторую. Угу. И для меня что было очень-очень интересно. Я правша, и мне всегда как-то все по правую руку у меня начинает. Хотя, может, большинства это по-другому. И вот именно эта комната мне так и доказала, потому что я сделал так. Вот ты, ты прыгаешь направо, нажимаешь правую кнопку, потом идешь налево. Опа. <laughs> <laughs> Так, это опять можно будет вырезать. Так, так, так, сейчас, секунду. Все подрежем, все подрежем, все. Все подрежем, все подрежем. <laughs> Не-не, мучение Мапера на картах на своих же это вообще святое наблюдать, потому что обычно происходит наоборот. Мапер наблюдает за за игроками, как они мучаются. А теперь игроки пусть муч... смотрят, как Мапер мучается <laughs> на своей карте. Вот. Так вот, к чему я говорил, что первая кнопка открывает вот этот вот а, не первый заборчик, а вот этот вот, ну, вторую. Угу. И люди почему-то, за которыми я наблюдал, которые в эту карту играли, я, ну, очень много за кем наблюдал, заходя в эту комнату, они все начинали слева и потом шли направо. И таким образом у них вначале открывалась вот эта вот ближняя ко мне решетка, а потом, ну, вот это вот задняя И получалось, что люди делали вывод, что здесь одному игроку невозможно эту комнату пройти. То есть mm-hmm. никто даже не пробовал идти справа налево. Там, короче, нам еще дается один вот патрон. Теперь у нас их пять. Mm-hmm. И опять же начинается загадка, для чего они, куда они, что дальше. Самое главное отличие, что вот а, ну, между Радиантом и Unreal Editor вторым, а, ну, тех же самых движков, они оба, по-моему, из одной и той же эры пошли. А когда ты пользуешься радиантом, ты начинаешь понимать, что этот софт его выпустили, ну, разработчики, потом они его еще разработали, чтобы улучшить потому что он же на нем же делались много других там игр. Вот этот вот Enemy Territory, да. какой-то Call of Duty на нем еще, по-моему, делался, да? А Unreal, ну, на, на Unreal же тоже был сделан этот Deus Ex старенький, пом, помню, там еще много игр было сделано. Ну, они этот редактор свой, они его, как выпустили, они его больше не обновляли. И в нем было очень много таких... Было глюков достаточно. Mm-hmm. То есть его очень легко можно сломать. То есть ты там а, браш подвинешь не в ту сторону, и все, и у тебя все просто теряется <laughs> тупо такие вот, ну, глюки, которые, очевидно, это очень легко починить, ну, этим больше не, ну, разработчики игры не занимались. То есть они его просто оставили, и уже сколько лет прошло, и вот люди им до сих пор как бы пользуются. Вот, и еще вещи, типа, которые могут улучшить, э, ну, помочь, типа, людям делать карты быстрее, вот, копи-пейст делать, там, браши туда-сюда. Mm-hmm. Ну, к примеру, конечно, говорю, их, конечно, можно в Unreal делать копи-пейст, ну, там как-то все там медленно. И вот когда я начал радиантом заниматься, я карты делал на таком же, ну, можно сказать, как э, пользовался радиантом точно так же, как я пользовался Unreal Editor. Ну, со временем я стал понимать, что здесь все очень оптимизировано хорошо. И вот особенно наш вот этот вот кастом радиант, огромное mm-hmm. спасибо и вообще респект дяде Жене за вот такую вот офигенную работу, что он именно сделал все так, чтобы помочь людям ускорить их процесс создания карт. Там настолько все легко. Радиант мне именно этим очень понравился, и я сразу понял потенциал, какие, какого уровня можно делать карты и на какой скорости. То есть и примерно сразу можно прикинуть, какое время это тебя... Вот скажем, к примеру, вот, вот в этой вот комнате, где я сейчас нахожусь, mm-hmm. вот эти вот э, столбы, вот такие вот, видишь, украшенные там с лампочками, там э, текстуры вот, там так сидят. Я бы, если бы это был Unreal, я бы их не стал делать, если честно. Я бы просто сделал <laughs> что-нибудь по А здесь потому, что в Радианте такие вот вещи очень ну, легко. Это, это заняло, наверное, пару минут, а потом ты просто копи-пейстом вот их так вот, там, пять штук поставил и все. Это заняло ну, очень маленькое количество времени. И благодаря вот таким вещам ты можешь не просто делать обычные карты, а можешь их еще там украшать и эстетически делать, чтобы они красиво выглядели, потратив очень минимальное время. А сколько в среднем уходило времени на создание Unreal карты? Так, примерно. Очень много. Очень много? Сколько? Неделю? Ну, если вот, вот сидеть, допустим, там каждый день, условно, по несколько часов, сколько времени может уйти? Ну, зависит от карты тоже. Вот, скажем, если бы я сделал карту на вот так, ну, такую, вот скажем, вот эту бы карту сделал бы Unreal Tournament, ага. мне бы это, честно, заняло бы... Ну, я не хочу говорить в два раза больше, ну, в полтора точно. А эту ты сколько делал? Эту, по-моему, у меня три месяца на эту карту ушло. Ну, у меня, у меня больше времени было. Но опять же, и когда я говорю три месяца, это не значит, что я там каждый день сидел, там потел, ну, да, пытался да. ее закончить. У меня э, в основном из-за работы, у меня только на выходных время получалось. И во время работы тоже было иногда интересно, потому что, знаешь, особенно когда там закончишь какую-то комнату, ты ее потестил, и времени уже нету, там сидишь на работе, думаешь, блин, как же вот, как же мне там изменить, чтобы это было так, так, так. Да, да, да. Я точно так же там... на работе сидел. Вот, Ну вообще вот мапить, если честно, для <clears throat> для дефрага. Кстати, вот, вот вернуться а, обратно в Unreal Tournament чуть-чуть. А, я вот карты со- начал создавать для какого-то снайперского этого мода. И со, со временем очень быстренько перешел на так называемый бани, бани трак. Бани тракс это типа там, ну, дорожки для, для зайцев, я не знаю, как, как это перевести. Ну, mm-hmm. короче, дефраг дифраг в Unreal Tournament, который, кстати, до сих пор существует. Очень активный комьюнити, там они мапаки выпускают, там куча народу у них, дискорд, то есть народ до сих пор этим делом очень сильно увлекается. Я так иногда туда заглядываю, говорю там «Привет», все меня помнят еще. А, увлекся этим модом, когда, ну, когда он вышел. Это, сейчас скажу, это был примерно 2003 или 2004 год где-то так. Mm-hmm какие-то чуваки сделали буквально там 4, 4 карты, и это стало все дело очень популярным. И вот я для Bunny Tracks, можно сказать, так и начал делать карты. И у меня вот привилось такое, как сказать, привился очень большой интерес делать карты, где ты людям загадки делаешь. Ты не просто им говоришь, вот комната, вот прыгай по этим падам, заходи в эту дверь, падай вниз, и все. То есть мне это было неинтересно, mm-hmm. потому что там уже было создано народом а, тысячу таких вот карт на таком подобии, тоже все очень низкого качества. Я тогда еще понял, что надо карты какие-то делать другие, более интересные, какой-то геймплей начать менять, потому что все это нач- начинало идти в какую-то очень скучную, некрасивую сторону, так назовем. <laughs> И начал делать карты с загадками. Mm-hmm. И вот одна из, наверное, моих последних карт для Unreal была очень интересная, потому что мне знакомый один даже помог написать такой скрипт небольшой, который позволил э, по карте раскидать золотые ключики, которые ты должен собирать, чтобы открыть, э, чтобы не просто пройти карту, а открыть именно секретку. А секретка тебе позволяла половину карты срезать. То есть там было все очень э, ну, Неплохо. закручено интересно. Прям и с, детства вот... садистом сразу стал маппер. <laughs> С детства стал садистом. <laughs> Понятно, понятно. Так, продолжайте. Ну, я вот потом тебе э, видос запишу э, небольшой этой карты. Она mm-hmm. такая очень классная была, потому что она сделана была наподобие Лего. И в конце карты этот типа был построен такой домик из Лего, который сидел в гигантской комнате. Знаешь, в, в тоже есть такие комнаты, э, тьфу, карты, которые сделаны наподобие там комнат здоровенного размера, и ты как да, игрок, да, да. ты такой маленький там бегаешь по ней. Я здесь создал комнату вот такую э, в том доме, в котором я в то время жил, и Лего стоял как бы ну, на полу, и ты там по этой карте бегал. Ну, там очень-очень круто все было сделано, я надеюсь, я ее найду и покажу тебе потом. Это как э, явный пример, допустим, кто играл в CS 1.6, The Rats была такая карта, и там типа э, в большой-большой комнате все перестреливаются, на шкафах прыгают, там на унитазе, на полках, на книгах. Ну... <clears throat> Кстати, да, я, я эту карту очень хорошо знаю. КС, кстати, вот тоже офигенная вообще вещь. Она тоже, можно сказать, повлияла очень сильно э, на меня, когда я малым был, потому что в КС у меня ассоциируется именно вот... Она такая была более социальная игра для меня, потому что мы с ребятами ходили там э, в эти... Ну, в кафешки, где, ну, короче, лан-кафе, я не знаю, ага. как они по-русски называются, если это правильно. И сидели там ночами, помню. У нас стоило это 7 долларов всю ночь. Ты на 12 Фу. часов берешь и тупо всю ночь сидишь и в КС играешь. Это было очень круто, по-моему. Задроты. И я был такой единственный, помню вообще, из всех нас там было человек 6, по-моему, да. Я был единственный чувак, который играл в Unreal Tournament, и я был таким вот, который говорил, что Unreal Tournament это вообще самая лучшая игра во всем. Мы все <laughs> издевались, говорили, да ты лох, КС это самая лучшая вещь. Ну и в итоге, типа, сейчас посмотрим, да, КС, <laughs> как, где КС и где Unreal Tournament находится. Хотя новый Unreal какой-то выходил, по-моему, да, недавно. Я его даже попробовал, поиграл, но он вот, вот он уже, я не знаю, он какой-то уже не, не, не то, что-то не то там. <laughs> Уже не то. но ну, он, он как, как Quake Champions его сделали, потому что они хотели, вот они, как сказать, разработчики поняли, что их база игроков, большинство, ну, стариков, которые любят там Unreal, и они хотели ее удержать, и создали этот новый Unreal наподобие старого, потому что там вся механика, ну, физика и так далее, движение и все оружие, все было сделано именно наподобие старого Unreal. То есть она вообще, игрушка была дико классная, и движок был очень мощный, то есть этим движком до сих пор делают игры. Ну, ты знаешь, сейчас там а, этот а, Unreal Engine и да, Unity, да. по-моему, вообще самые топовые считаются. Но, к сожалению, они эту игру закрыли, и официально ее, кстати, вот а, месяца 3-4 назад, на, э, назад ее, ну, сказали, что все. Просто полностью отменили, и больше никакого Unreal не будет. И перешли на свой долбанный Fortnite, который, из-за чего я очень сильно ненавижу. Вообще у тебя, ну, ты делал для Unreal много карт, у тебя есть какие-то карты, которые там где-то в турнирах, допустим, участвовали, или вот ну, какая-то движуха вокруг, вокруг твоих карт была, вот как дефраги, допустим? Uh, а, была, да. А, я помню, они пользовались сайтом, он назывался клан. Он, по-моему, сейчас существует, называется clanbase.com, что ли. И там про- про- проходят кубки. И именно там проходили все кубки э, вот этого так называемого бани... бани... Ну, давай назовем его дифраг, потому что бани тракс такое вообще левое какое-то слово, я не люблю. <laughs> Ну давай, все, везде дифраг у нас, все нормально легче дефраг. Дефраг вообще, по-моему, кстати, самое лучшее. Вот в, в этой, в КС этот бихоп, тоже какой-то идиотский. Дефраг <laughs> самое лучшее. Ну, слава богу, в Диаботикал они назвали это дифрагом, а не каким-то там спидраном. Да, это, конечно, а, хорошо. Так вот, да, проводили кубки, и много моих туда включали, они были очень популярными в то время. Народ играл, забавлялся, все было очень прикольно. Вот, значит, тут у нас находится еще одна комната. Тут у нас целых Где? аж несколько вариантов, да, куда сразу можно пойти. Типа он туда налево куда-то в трубы, куда-то вот туда в окно. И, и что-то вот, наверху, да. Да, что-то сразу такое. Везде все есть. Я, кстати, вот не знаю, по-моему, по когда люди, ну, ящики вообще-то вот в Зифраге такое очень, как сказать, я не знаю, по-русски слово, есть такое, ну, клише Да, да. Это элемент, который ис- используется, можно сказать, в любой карте. Ну, я против этого ничего не имею, потому что коробки в дифраге это, по-моему, вообще святое дело. То есть они очень всегда нужны, и это такой индикатор, что куда-то надо залезть. <laughs> Да, да. И когда люди <laughs> видят коробки в дифраге, они сразу по ним начинают карабкаться. Это очень смешно. Это, Но это логично. Как триггер у кошек в коробку залезть, да, в какую-то. <laughs> Да-да-да. Вот, значит, за трубами мы видим такой же элемент, как в начальной комнате, с такой же самой вот а, кнопкой, можно сказать, назовем ее так. Угу. От нее идет шнур, и этот шнур уже не обрезан. Он куда-то там уходит. То есть угу. в этой кнопке есть смысл. И когда ты ее нажимаешь, ты опять же не понимаешь, что происходит. Но к этому я потом, кстати, вернусь. Угу. Эту кнопку запомните ее очень хорошо, потому что она свяжется с кое-чем в конце. Вот. Значит так. Сюда мы залезаем наверх. И у нас здесь еще один патрон нам. В итоге у нас теперь 6 патронов. И выбраться из этой комнаты нам никак. То есть единственное у нас остается это идти вот туда. Куда я не буду вас мучить, просто залечу. Вот, кстати, такие вот комнаты, где ты прыгаешь на каких-то падах, и они уезжают или под лаву, или под вот этот вот слайм, так называемый. Это 80% карт в Unreal Tournament так делались. Да. Потому что там нет никакой стрейф физики, там тупо ты прыгаешь по вот таким штучкам. Ну, это для меня было это очень весело. <laughs> Какие мои годы были. Так, здесь подставляем арку снова. Да, значит, 6 патронов, и мы бежим... Мы бежим вот сюда вот. Тут у нас такая комнатка одна непонятная. Я не знаю, как, как мне вот про эту комнату рассказать. То есть просто тупо показать, что делать, или показать, так как я показывал в других комнатах, куда новички пойдут. Ну да, то есть как э, весь процесс тогда лучше будет чтобы прям такой финал, это, <laughs> гениально, чтобы все раскрылось. Ну хорошо, хорошо. Значит, запомните вот опять же вот эту комнату, куда ты попадаешь. Угу. И начинаешь, короче, или влево, или вправо идти. Опять же, это зависит от того человека, какой ты есть. То есть по-моему, большинство побежали налево, я всегда бегу направо почему-то. Но это не важно, потому что все выходят вот сюда вот. То есть это у нас начало большого лабиринта. Здесь стоит доска, по которой можно э, выстрелить, и она тебе даст подсказку, то есть прохождение всего лабиринта и где находятся э, телепорты, которые тебя возвращают на начало лабиринта. Угу. То есть я не хочу по нему стрелять, потому что у меня определенное количество патронов, которые, типа, мне просто нельзя тратить. Но если хотите, можете сами, типа, по нему пулять. Вот. А лабиринт я проходить не буду, потому ну, что это займет <laughs> очень долгое время. Ну, Или ты хочешь, чтобы я прошел? Не-не, ну можно ну, чисто на пару надписей там акцентировать хотя бы внимание то, что вот Пуни нам здесь оставил послание, что ты тратишь свое время, там какие-то еще такие, и ты просто ходишь по лабиринту, типа, сдайся, и и тебе Пуни как бы говорит, что зря ты, чувак, это затеял вообще, иди лучше там Сити Рокет погоняй, братан, <laughs> не надо, не надо, куда ты пошел? Где-то здесь еще что-то еще было. Ты сейчас я вспомню, где она находилась, там, где было, типа, а, вот, да, там, нет там конца. нет, типа, выхода, да, нет конца. И ты такой бегаешь, лево-право, лево-лево. Это, кстати, подсказка, да, какая-то? Нет? Или ты просто... Типа? Это я, это я сделал так, э, то есть я вначале создал лабиринт, а потом делал эти все текстурки угу. и начал искать в лабиринте, где есть место, где можно пойти налево, направо, налево, налево, а потом просто типа там сделать как бы тупик. Ну, в лабиринте этого уже не было, а текстурка была сделана, так что я просто сюда поставил, типа лево, право, лево, лево. Я не знаю, если вот это лево считается, Люди, которые, короче, сюда побегут, здесь будет написано, типа, ха-ха, я наврал. Ну <laughs> там нет конца. И там, кстати, подсвечена, это была стена подсвечена была, она, это, судя по всему, телепортом, да, на старт? За стеной. Сейчас я найду один, да, и покажу, кстати. По-моему, легче ноуклипом. Найти один и все. О, покажи, а, вот он, да. а покажи сверху, кстати, как этот лабиринт сверху вообще выглядит. Еее. А ты вот, вот этот лабиринт, ты его как-то просто в радианте такой, типа, сюда кину стену, сюда, там, типа, вот так, вот так. Или ты чем-то вдохновлялся по этому лабиринту, его откуда-то взял, может, рисовал там, Супер Марио, <laughs> или что-то, ну, с какой-то игры, может, взял. Или сам придумал. Не, не, все оказалось очень-очень просто. Я <clears throat> зашел на такой веб-сайт, не знаю, если ты слышал, он называется Google. Порнхаб. <laughs> <laughs> <laughs> После порнхаба я пошел на Google. После порнхаба, помыв руки, я пошел на Google и написал а, лабиринт. И мне выдался вот, по-моему, это вообще самая первая картинка на Google. Я не хотел просто очень много времени уделять этому, так ну, мне надо было вообще всю карту заканчивать. Ну, он такой, ну, классный получился, потому что я тоже как-то выбрал так, чтобы он в Quake мог работать. Угу. То есть, сейчас объясню. Э, лабиринт, который в Quake бы не работал, это маленький какой-нибудь лабиринт с длинными а, Коридорами? Ну, к- коридорами, да, потому mm-hmm. что при стрейфе эти коридоры ты очень быстренько все можешь э, пробежать, выбрать там типа бежать только налево или там только направо и весь лабиринт пройти там за ну, очень маленькое количество. А я выбрал такой, где очень тупо много поворотов и так далее. Ну, в общем. Mm-hmm. Вот ты подходишь к концу лабиринта и видишь знакомый элемент и понимаешь, что тебе сейчас дадут еще патронов. Ну, ты до сих пор как бы ничего не понимаешь. Да, куда-то нас тебя выкинуло. <laughs> Да, тебя, тебя выплевывает в какую-то вообще непонятную комнату. Теперь у тебя 11 патронов. Лабиринт тебе дает и 5 патронов. Щедрая награда. <laughs> От пуни. 5 патронов на машинган. О! Ради этого стоит его выучить, ребят. Один патронов дается для того, чтобы открыть один из них. То есть один патрон ты бьешь сюда вот открывается стенка, куда ты выходишь обратно к началу вот этой вот комнатки, в которую ты залетел. Остальные 10, у тебя вот здесь вот панелька, и их там находится 10 штук. И каждая обложена no player а, клипом, чтобы специально ты перчаткой не мог их открыть. Так, 10 дверей, и нету у нас патронов. Все, да, это были все наши патроны. И мы вот упали в такую сюда комнатушку небольшую. У тебя есть кнопка. И у тебя есть э, небольшой такой ледж, называемый, на вот этом вот столбике, который, типа, можно прыгнуть и сидеть, и ничего не происходит. Кстати, обратно прыгнуть очень тяжело. Ну, для меня, по крайней мере. И вниз, если ты упадешь, там kill триггер тебя сразу убьет. Как э, это называется мой мой любимый элемент любой карты это Kill Trigger. Вот эта кнопка у нас открывает вот этот вот заборчик. Вот эту вот решетку, можно сказать. Открывает первую решетку с, э, с небольшим дилеем, чтобы игрок мог вот здесь вот посидеть хоть там полсекунды. А попадает он сюда, сидя на вот этой вот кусочке вот этой платформы, которую если вы еще не догадались, активизирует второй игрок сверху, просто тупо прыгая на нее. Вот. И ты, сидя здесь, вот поехал, поехал, поехал, и тебе надо вот сюда спрыгнуть. Если ты не спрыгиваешь, ты ударяешься об стенку, и стенка тебя скидывает. А второй заборчик у нас, а, тьфу, решетка, открывается вторым игроком, который бежит по верхней дорожке. Вот пока эта фигня двигается, пока она едет. То есть игрок снизу прыгает вот, вот, вот в ту решетку, угу. а игрок, который бежит поверху, стреляет вот сюда вот, в эту мишень, потому что у него, ну, у него три патрона, когда он сюда приходит, или больше, если он там хочет их пособирать где-то. А стреляет по вот этой мишени, которая открывает вторую решетку. И игрок, который попадает сюда, бежит вот сюда прыгает вот сюда и Здесь видит вот такой вот фигню. Знакомый элемент <laughs> снова. Знакомый элемент, да, и думает, блин, меня обманули, сейчас мне еще патронов дадут и выплюнут еще куда. И оказывается, в самом начале карты у него желтый арм на 100 и две ракеты. И у него теперь есть доступ ко всей карте с двумя ракетами. Великая тайна просто раскрыта. Просто easy. Ну и пройти, так оказалось, что пройти с этими ракетами заново карту нельзя, потому что time reset а как такого нет. Но Пуни потом поделился, что он хотел сделать дилей на тайм-ресет там около минуты, чтобы как бы люди обычно проверяют, туда-сюда бегают, ага, ТРа нет, все, значит ТРа нет. И никто позже не проверяет. А тут человек бы с ракетой зашел, и у него тайм обнулился, это было бы просто офигеть. Да, да. К вот, к сожалению, вот всем, кто отгадал кстати, вот, не знаю, может назвать имена. Кстати, вот кредит дать очень большой людям. Кто там у нас постарался? Эффект, Форестахи, какой-то новый парень, извини, просто имя забыл. Называется с буквы СК, там что-то 0. А четвертого человека я просто не помню. Ну, они, короче, вчетвером, я помню, мне Форестахи написал, сказал, они вообще 6 часов просидели на этой карте, <laughs> открывая ее в радианте, пытаясь а, вообще понять, в чем суть секрета. И я считаю, что вот это, это просто абсолютно настолько круто. И вот я обожаю делать такие карты, где ты не просто делаешь карту, а у тебя еще параллельно э, ну, обычной карте идет какая-то там или история, или какие-то секреты, которые люди могут бегать и разгадывать, потому что это добавляет вообще какой-то новый элемент геймплея для игры как дефраг. Да, но ну, это очень круто, очень мало таких на самом деле мапперов, э, по крайней мере сейчас, может быть, они, конечно, и были, ну, они, скорее всего, были такие же, кто любил секретки всякие, пасхалочки оставлять, но вот э, из, так сказать, новой школы Пуни один из вообще из всех, мне кажется, на данный момент, кто делает вот такие вообще карты масштабные, делают просто офигенный брошворк, офигенную, офигенный текстуринг этих всех карт, вообще просто, просто amazing. Amazing. Спасибо. Будем продолжать в таком же духе. Б была ли критика какая-то прям жесткая в твою сторону по поводу карт. Понятно, что она, скорее всего, вероятно, была, когда ты начинал. Но вот то, что мы видим сейчас, я думаю, что этой критики минимум исходя из твоих карт, ну, кроме первой, которая называется Пунфло, <laughs> мы, мы на нее тоже, наверное, сегодня попадем. Вот. Это была ли какая-то критика, с которой ты плохо справлялся? Не знаю, как ты вообще э, критику переносишь? А, вот хороший очень, кстати, вопрос, потому что поэтому у меня есть очень интересная история. И если бы мне было сейчас лет 16-14, я бы никогда бы этого не признал. Но ну, вот у нас в нашем дифра комьюнити потому что я был, как сказать, один из самых вот начинаемых мапперов, одним, можно сказать, из первых людей, который начал карты делать. Mm-hmm. У меня ко всем другим мапперам такое, ну, опять же, смотри, я тогда еще совсем малым был, у меня было такое отношение ко всем людям, что типа все говно, я самый лучший. <laughs> И ЧСВшник, пуни ЧСВшник! А. <laughs> И люди, которые там свои карты выставляли на серваки, я к ним относился, типа, ну, они там вообще нубы, ну, опять же, нубы, я там самый лучший. Я очень сильно критиковал все их карты. У нас э, велся такой активный форум, где я был модератором. Я сейчас считаю, что это вообще была номер один ошибка, делать меня модератором. <laughs> Но я выставлял скриншоты карт, всех маленьких таких ошибок, типа там, о, здесь текстура кривая, о, там <laughs> это надо полностью вот, вот людей <laughs> просто, можно сказать, унижал, понимаешь? И людей это очень сильно бесило. И я это видел, и я как бы на этом, ну, играл, знаешь, типа делал себя там таким мачо. А потом один день все мои карты народ взял и то же самое с ними сделал. <laughs> Эффект бумеранга сработал. А, да, да, абсолютно. И вместо того, чтобы признавать, что типа, о, я там такой как я плохо поступил с, с людьми, ко мне это все вернулось, вместо того, чтобы вот так себя повести по-человечески, я, меня это все очень обидело, и я вообще ушел оттуда. Интересно, интересно. <laughs> Вот, вот так вот. То есть на критику я очень плохо среагировал, но вывод из этого все очень хороший, потому что, опять же, смотри, как говорится, на ошибках учишься, и критики я ну, очень-очень абсолютно спокойно отношусь. Мне кажется, критика, любая критика, ну, помогает вообще улучшить качество своих карт. Mm-hmm. И вот я скажу, все, что все советы, которые мне люди дают, я ну, обдумываю их и ввожу это в свою карту, потому что в конце концов я понимаю, ты же делаешь карту. Ну, как бы ты ее, да, для себя делаешь, с одной стороны, а с другой стороны, ты ее же делаешь, в нее будут играть все другие люди, и чтобы сделать хорошую карту, ты, ты тоже людей послушать. Если тебе кто-то говорит, там, твоя карта полное говно, то есть сам делай из этого вывод, какой хочешь. То есть если ты считаешь, что твои карты говно, значит, <laughs> они и будут говно А если ты считаешь, что твои карты, ну, не говно, значит, они не говно. А, а как ты Э, вот эту вот критику, когда ты как бы, получается, на всех такой обиделся, ушел из этого комьюнити, и как ты потом, что ты потом, твои действия дальше, Кибель, ты куда-то, куда ты дальше пошел? Типа, ты в, ну, в Unreal после этого, я так понимаю, больше не мапил? Или... Я, да, я как-то начал очень далеко от этого дела отходить, у меня-то, кстати, тогда, ну, по жизни тоже там стало все меняться как-то. Ну, все, если честно, очень хорошо сложилось, потому что в том возрасте а, так вот активно перед компом сидеть как-то, ну, желательно не хотелось бы. И как-то все так сложилось, что у меня времени просто больше не было. И вот как раз я уже тогда начал увлекаться этим, этим TDM и CTF. mm И сделал пару карт и все, и как бы, можно сказать, покинул Unreal, потому что Unreal действительно стал умирать. У нас вот комьюнити, в котором, тем более мы тогда еще мир, мир пользовались. Mm-hmm. У нас на, на одном серваке был канал, ну то есть комната, где мы сидели, там собирали игры туда-сюда не собирали игры, я имею в виду, ну, орга- организовывали игры, потом шли на сервак, mm-hmm. мочились. И один день этот канал закрылся, и я понял, что все, все пропало, все пропали, уже никого больше не знаю, и как-то ушел. Так, и дальше куда ты пошел? Ты как, ты наткнулся на Quake, я так понимаю, дальше. На Quake потом прошло, короче, очень много лет, и <clears throat> я построил себе там новый комп, когда уже закончил школу, туда-сюда. И заинсталлировал Steam. Так. И я помню, это где-то... Да, я, слушай, год я не помню, какой был конкретно. Ну, короче, тогда Quake Live находился в веб-браузере. Да, я да, помню, там еще везде в интернете рекламировали его очень активно. Угу. Говорили, что вот, Quake бесплатный, заходи, делай аккаунт на каком-то веб-сайте и играй в Quake я подумал, ну ведь это гениальная идея. То есть в <laughs> то время у меня еще как-то так в Unreal очень хотелось играть, но я понимал, что уже, ну, нет смысла, потому что, ну, игра действительно просто начала вымирать. Uh-huh. И как я услышал, что разработчики Quake вот так вот решили возродить свою старую игру, я пошел в нее начал играть. Это, кстати, была очень-очень офигенная игрушка. Потом, сколько-то лет спустя, или, по-моему, в этот же год, а, ее на Steam засунули. Я не знаю, ты, ты помнишь это все, да? Да, да, да. Я тоже как раз в этот момент э, в основном как-то как с Quake начал сближаться, когда вот он был браузерным. Да, когда он перешел на Steam, я еще в него играл, играл, играл. И потом там тоже активно в какой-то клан столкнулся, в, какой-то, в каком-то клане играл. Они в основном играли в э, клан, клан Арена. Было прикольно. mm и познакомился вот с этим вот чуваком, э, Венсер, которого зовут, с которым я последнюю карту свою сделал. Угу. Познакомился с ним, потому что, ну, мы в одном клане были. И... И он мне посоветовал инсталлировать Overwatch. Это... Это было примерно, когда он там вышел, в мае 2016 или 15 я уже не помню, сколько лет прошло. Я пошел очень активно, стал в Overwatch играть. И также параллельно в Rainbow Six и вообще, можно сказать, от этого Квейка я отошел, потому что ничего в нем, честно, нового не было. Угу. Какое-то все вот такое, ну, один день одной тоже в этом Квейке было. И что-то стало надоедать. Новые игры были, по-моему, получше, покруче. Вот, а потом я как-то постоянно стал возвращаться в этот квейк потому что мне очень нравилась физика. Я к ней очень сильно привык, потому что я потратил очень-очень много времени, а, пытаясь понять, как вот как стрейф вообще работает, потому что mm-hmm. в Unreal Tournament, кстати, ты вообще когда-нибудь в него играл? Да, да, конечно. Но я играл, по-моему, в какой-то, наверное, 2004 где там, ну вот самый такой более, более самый известный, по-моему. А, там где тачки и так далее, да-да. Наверное, да, да, да. Ну, даже с ним вот можно сравнить. Люди, которые в Unreal играют, а, там нету никакой стрейф физики. Там есть там есть другая фишка, называется, где ты типа два раза бьешь по ну, вправо или влево, или вперед, или в назад, и твой игрок, вместо того, чтобы просто двигаться, он как, как прыгает влево, типа. Угу. Как э, типа, на, в Q Champions такой. Да, да, да. Угу. И эта э, механика, то есть вот эта фишка использовалась, чтобы если ты прыгаешь влево на какой нибудь на рампу обычную, она тебя подбрасывает и это использовалось, чтобы там прыгать на разные возвышенные там места и так далее. Ну, на этом был построен буквально весь Unreal'овский. А стрейфа не было. И когда вот я помню, первый раз только вообще начал играть в Quake Life, мне это так заинтересовало, потому что там была такая э, карта, типа тренинг-карта. Ты ее, наверное, знаешь тоже очень хорошо. У тебя типа три комнаты, ты идешь влево, там обычные такие обычные прыжки. Потом средняя, там были ну, прыжки побольше, где надо учиться, как circle jump делать туда-сюда. Uh-huh. А самая правая комната, там были стрейфпады. Uh-huh. И я вот эту комнату очень много лет не мог пройти, потому что <laughs> стрейф для меня это было вообще это э, мистери. Я просто не понимал, у меня в голове не складывалось, как вот так вот можно разогнаться до такой скорости. Я, кстати, до сих пор иногда смотрю, вот на хороших игроков, включая вот тебя, как вы играете все, <laughs> и до сих пор не понимаю, как это <laughs> вообще возможно. Ну зато ты вон понимаешь в маппинге. Отлично. <laughs> Зато я в маппинге понимаю, это точно. Так вот, долго-долго я мучился с этим стрейфом, и до такой степени, что играя в Overwatch и Rainbow Six Siege, mm-hmm. мне до сих пор иногда хотелось возвращаться в Quake или с этой физикой играться, потому что она очень интересная была. И тогда, я помню, начал выходить Quake Race. Это начали портовать дифрагаты в Quake, э, в Quake Live. Да. Я очень активно стал в это дело играть. Ой, и вот... <clears throat> грешок, грешок на тебе. <laughs> Грешок, а, ну, абсолютный. Вот <laughs> я скажу тем, кто э, его разрабатывал оригинально, чья это вообще идея была, кто это делал, все портанул в Quake Live. Без обид, конечно, вот человеку, который это все сделал, но то, что э, знаешь, когда ты удерживаешь пробел, и игрок постоянно прыгает, да, типа да. автоджек, вот за это, это я, я просто я этого человека очень не люблю. Объясню почему. Потому что я провел очень много лет в Quake Live, это единственный путь, которым я научился стрейфить. И когда я перешел в дефраг, мне пришлось переучиваться, переучивать все по абсолютно по новой. Это представь, когда ты всю жизнь учишься ездить на велосипеде, и вдруг в один день тебе говорят, теперь надо задом наперед ездить, тебе да, надо все да. по новой переучивать. И меня это так взбесило. И удивительно, что, что я как бы до сих пор в дефраг играю. То есть мое первое мнение о дефраге это было, как это вообще возможно, что это за говно и почему здесь нельзя автоджампом пользоваться. <laughs> Казуальщик пришел у нас тут. Пришел, да, пальцы веером, понты начал кидать. Да, <laughs> да, да. А как ты вообще на дефраг наткнулся? Как, как ты его нашел? Где ты его заметил? А, тоже очень хороший вопрос. Я играл в Quake Live и зашел один вечер на какой-то непонятный там вообще русский сервер. У меня там пинг был вообще чуть ли не 400. Mm-hmm. Зашел просто так посидеть, посмотреть, что ребята делают, пообщаться, может, с кем-то на родном языке. И попался какой-то тип. Вот. Не помнишь ник? Я ник просто не помню. Я сидел вот, кстати, сегодня все утро. Хоть, потому что я хотел тебе именно про него рассказать и mm-hmm. пытался его никнейм вспомнить, так и не мог. И я уверен, это вот какой-то человек, который до сих пор, наверное, в дифраг играет. Ну, хотя, может, он меня бы вспомнил, может, я бы его вспомнил. Я а не знаю. У тебя такой, такой был ник Пуни, да? Когда ты у пришел? да, у меня такой же ник и был. Я вот иногда очень надеюсь, что если этот человек до сих пор играет в дифраг, он бы мои карты бы увидел, сказал, о, Пуни здесь, и там что-нибудь написал, хотя пока ничего не слышно. Так вот, и этот чувак мне начал рассказывать там, типа, о, ты там в рейс играешь, туда-сюда, а ты знаешь, что такое дифраг? Я такой, не, он говорит, дифраг это типа, ну, начало вот всего вот этого вот там рейса, там, по-моему, еще уже рефлекс тогда там начинали делать и так далее. Он говорит, вот дифраг это, как сказать, это, это core это вот ядро, вот это самое вообще топовое, там все профессионалы, все старики квейковские сидят. И мне так это интересно стало, потому что как-то мне всегда интересно знать, с чего все вот началось, mm-hmm. где, где типа начало, потому что чтобы знать вот э, чтобы знать, что такое Quake Race, ну, принципиально, ты должен знать, что такое дифраг. Ну, не должен, ну, я такой человек, мне, мне это очень интересно. И <clears throat> у меня к Quake вообще всегда такое было очень уважение сильное. Хотя я вот фан фанател Unreal Tournament, но Quake я уважал очень-очень сильно, потому что я знал, что в Quake сидят такие очень строгие люди, можно сказать. Mm-hmm. Профессионалы и такие вот фанаты, которые, знаешь, там все квейковские татуировки набивают. И до конца своей жизни они будут эту игру очень любить. И зная, что такие люди есть в этой игре, у меня к самой игре появлялся очень большой респект. Mm-hmm. И этот чувак, которого я встретил, он мне помог а, дифраг проинсталлировать что было очень легко, кстати, для человека, который вообще в этом деле не соображает. И знаешь, такая штука называется хам... химачи-хамачи. Да, да, да. И вот он мне поставил на хамачи, и мы типа по лану вместе зашли, и он мне начал учить... А, он мне показал, что такое трикхаус. И ага. в трикхаусе он мне начал показывать, а, как эта физика работает, обе CPM и vk 3 начал учить, как плазмой пользоваться, ракетами и так далее. То есть до сих пор, я не знаю, если, может, этот чувак это видео увидит, ну, короче, ты вообще самый лучший, спасибо тебе огромное. Ну, точно ничего, сожалению... хотя бы букву Ника какую-то, я не знаю, может, я его хотя бы знаю, где-то его найду. Блин, я вот, я никнейм, я вообще ничего не помню. А, а год а, а год, а год какой был? Ну, это было года 3-4 назад значит, где-то 15 -й. Блин, вспоминай. Давай, вспоминай, потом обязательно расскажешь, мы его найдем. <laughs> обязательно. Я, я открою Steam, покопаюсь, может, он у меня где-то в друзьях сидит, хотя... Хотя нет, слушай, должен где-то на Steam быть, по-моему. Ну, в общем, короче, он мне показал, что такое дефраг, и я понял, что дефраг это, ну, очень-очень серьезная вещь. То есть это это я увидев вот этот... Рейс, между прочим. Это, это, да, это никакой не Quake Race. У меня моментально мнение о Quake Race изменилось. И я посмотрел на вот этот вот худ, на Сигаз, на Снап и сказал, mm-hmm. да, здесь действительно надо будет посидеть по, и поучиться, потому что это очень сложная штука, и мне вот, вот именно такие вещи нравятся, потому что как только ты э, начинаешь как-то в, в этом деле шарить, у тебя открываются там новые пути, там, ну, скажем, вот когда ты научишься стрейфить, ты можешь проходить там карты намного посложнее. Да, да. Ну, к сожалению, вот в то время я, видно, так не особо к этому отнесся, потому что я это дело все закрыл и не стал играть в дифраг, потому что мне я, я к тому времени я уже начал осваивать, а, как в Quake Race бегать правильно стрейфить и так далее. О, в этот, опять же, в Overwatch играл очень активно. То есть mm-hmm. времени у меня просто не было, и мне просто было неинтересно. Вот. А сам дефраг, вот так вот как активно, когда я в него начал играть, если честно, я даже не помню... Вот я сейчас пытаюсь вспомнить именно когда и по какой причине я вообще его опять инсталлировал. Такой, выходит такой пуни из Overwatchа зах... смотрит иконка Quake 3, а дальше как в тумане. <laughs> И, и, в... опа, я уже сделал тут карту в Quake. <laughs> Все так произошло вдруг. Да, покурил, покурил канадской, канадской конопли, и вдруг уже <laughs> карты две готовы. И куда время прошло. Но я помню, короче, а, либо мне надоели вообще все игры, в которые я играл, угу. или у меня опять вот какая-то ностальгия странная пошла по старым играм. Что-то вот, что-то, короче, это активировало, я помню, и я очень легко нашел дифраг. Опять же, я, я это говорю с большим удивлением, потому что дифраг не очень такая легкая вещь найти. Но вот благодаря вам, скорее всего, всем, тебе тоже вот вы его делаете очень <clears throat> публичным, и заходя на, заходя, заходя на Google, ты пишешь там дефраг, и тебе выдается достаточное количество ссылок, по которым ты, как человек, в котором который в этом деле вообще не разбирается, находишь ссылку, где это все закачать, как это все сделать. И, по-моему, я вышел, кстати, вот в то время на Discord. Mm-hmm. И в Дискорде там этот инфоканал, я по нему прошел, там все закачал. Даже вопросы, вопросов не было. Теперь возвращаясь э, к той вот кнопке, потому что здесь, как сказать, два, два секрета основных. Вот первый это самый такой крутой, который я вам уже показал. Второй на секрет у нас такой очень простенький. Ты заходишь вот в эту же комнату, где там начинается у нас лабиринт. Угу. И по вот этой вот панельке правой. Вот это поворот! <laughs> Так, извиняюсь, по вот этой вот. это не вырежем. <laughs> по вот этой вот панельке. Да. По ней выстреливаешь, заходишь сюда. Блин, один патрон остался. Ну, Знаешь что, я быстренько... А, я и... гивол сделаю, здесь уже патроны не важны, по-моему. Угу. Так, ну у нас здесь два, два патрона, в общем. Имеем в виду, что у нас два патрона здесь. Два, ну, здесь, понимаешь, здесь без разницы. Сюда человек может пройти, опять же, весь вот этот вот а, лабиринт, получить еще патроны, или там их где-то пособирать, то есть без разницы сколько. Главное, вот он попадает сюда, и сейчас, скорее, скорее всего, тебе придется здесь повырезать все, потому что <laughs> это займет какое-то время. окей, я, опять же, я не хочу быть таким человеком, но я честно скажу, что с пингом под 150 <clears throat> прыгать с платформы, которая движется, тяжело. Ну, возможно, потому что я, кстати, вижу, как на русских серверах чуваки там с Америки, с Канады ставят такие реки, причем еще с ракетами. Ну да, есть извращенцы определенные. Вот, кстати, здесь хорошо можно показать. Вот я по этой кнопке бью, и у нас вот там открывается дверь в конце, и там лежит а, батл. То есть, опять же, ты по этой дорожке бежишь, пока платформа вот эта едет. Ты по кнопке а, стреляешь и сюда прыгаешь на эту платформу, которая типа тебя довозит сюда вот до конца, mm-hmm. где ты подбираешь Battle Suit, который я... Кстати, могу ли я его вообще подобрать? Да, отлично. Взял Battle Suit, и у тебя есть 30 секунд, чтобы добежать до финиша и прыгнуть туда в слайм. Кстати, не буду рассказывать вот... Вот специально сделал так. Не буду рассказывать, что это за <laughs> кнопка. Так, а что там написано? Всех, кому интересно, это написано Curiosity Kill the Cat. Типа, как я это переводил? А, сейчас слово вспомню. Любопытство убило кота. Вот. А. а, еще слева там написано, что, что теперь, да, я так понимаю? Его типа написано, что теперь, и я объясню почему. То есть, э, и опять же, секунду, кнопки вот этой вернусь. Ага. А, тем, кому интересно, зайдите, нажмите. Не буду объяснять, что она... Вот не буду и все. Ну вот не надо. <laughs> В общем, ты, подобрав Battle забираешься сюда, бежишь и а, появляешься вот здесь. Это почти уже конец карты. Вот там финиш даже в конце виден. Mm-hmm. И у тебя есть буквально 30 секунд с Battle добежать туда и прыгнуть в а сообщение на стене, где написано, типа, что сейчас делать, это рассчитано для людей, которые вот здесь вот бегут и видят здесь отверстие в, в стенке. Думаю, да, я так его так и заметил что в там. первый раз, кстати. Ты сюда забегаешь и вообще не понимаешь, что это за комната. Потому да, что, ну, да. визуально, согласись, люди, которые играют в карты, у них нету вот такого структурного, как сказать, они не видят эту карту так, как человек, который ее в, в радианте типа да, создал. Да, То есть там ну, не совсем можно понять, что за этой дверью находится. Они типа забегают, и здесь написано «И чё?» ну Они да. такие «Да ничего», бьют по кнопке и вот чё. Представим, что у меня батл сют, вот я с ним бегу туда-сюда. плывем, плывем, плывем. Опа! И попадаем вот в ту самую башню, про, которую про которую шли все сообщения на карте, которые говорили, типа, человека в башне надо убить. Теперь ты понимаешь, что ты и есть человек в башне. И теперь тебя люди должны убить. Вот такой твист, можно сказать. Вот это поворот тут. <laughs> Вот это поворот. <laughs> Вот, теперь, опять же, про вот ту кнопку, которая находилась за трубами. Смысл той кнопки и такой же, которая находится в начале, но типа с обрезанным проводом. Эта кнопка убивает человека в башне. То есть при нажатии ее ты здесь погибнешь, если ты находишься в башне. Так, вот, что делать? нужна башня, да? Зачем, нам... зачем же мы, нам надо сюда стремиться? Что, что тут делать? <laughs> Смысл этой башни, да. Кстати, идея, идея, вот я, честно, ее полностью отдам тебе, потому что давно мы с Вуди говорили там на тему разных интересных новых идей для дифраг карт, и была такая идея создать карту, где или один человек залезает в какую-нибудь там смотровую башню и нажимает разные кнопки, чтобы мучить там других игроков, отвлекать их. Или наоборот, как бы все залезают в башню и мучают типа одного игрока. Ну, по-моему, это не совсем логично, потому что все как бы хотят поиграть. Так что я как-то попытался вот поэкспериментировать, скажем, с этой идеей и сделал вот здесь вот такие три кнопки. Четвертую я кстати, я просто на нее забил, потому что я уже не хотел совсем, потому что это ну, начало карты, ну представь, там еще что-то добавить. Я уже сказал, нет, хватит. Значит так, вот эта вот первая кнопка у нас, она выдвигает вот ту вот стеночку, которая, mm не знаю, если ее видно будет на над, видео. Над сликом, да, видно будет, я думаю. Над сликом, да, то есть ты вот здесь вот сидишь, видишь, там бежит какой-то чел, <laughs> как только он залетает на верхнюю дорожку, ты такой по кнопке раз, и вот там вот выехала наша стеночка. И чувак фейлит просто плюс 200. И чувак фейлит. Я, понимаешь, мне, мне это было так смешно, у меня аж слезы шли из глаз. Я, когда эту карту выпустил, сидело, наверное, кстати, человек 20. И еще об этом секрете никто не знал. Да. Я сюда без палева залез, и был такой чувак, ну, он сейчас тоже играет под, под ником Strix. Он вообще грандил, я там, наверное, часа два сидел там, потел, потел, потел. А это Анх вот по-моему, вообще. Ну, стрейфер какой-то, по-моему. Ну, может, не Анх. а- но... Анг, Ну, М- кто-то Может быть. стрейфера. Мгм. Но он очень классно играет. И мне, понимаешь, мне от чего смешно было, потому что представь, ты два с чем-то часа или даже больше сидишь на одной карте, грандишь один роут, и потом после двух часов на, этом, на этой твоей дорожке ниоткуда выезжает какая-то, извините меня, <laughs> ебаная Я как... <laughs> Она когда выехала, я вижу, он вот там вот на, на горизонте встал такой, просто стоит и смотрит. Просто чувак замер от шока, он вообще не понял, что он, произошло. Он писал что-то в чат, нет? Типа, а что за говно тут? Он в чате не писал, но он из игры просто ушел. Он просто вышел из игры сразу. Словил Сказал, да ну нафиг. <laughs> Ну, на самом деле, блин, вот я когда играл ее, я хотел тоже отправить демку, но я не добил, к сожалению, свой плюс, поэтому я, ну, забил, ну, времени не хватило. И здесь постоянно сидел Илюха в этой башне и мешал. Он, <laughs> я приходил на сервер поставить рек, причем у меня были и плюсы, и все как бы. И он заходил постоянно в эту башню, чтобы мне мешать. Я его кикал, постоянно пытался кикнуть. А эта кнопка, которая должна убивать человека в башне, она почему-то иногда, видимо, ну, не убивает до конца. Видимо, какой-то хп снимает и все. И, блин, э, в общем, идея... И так получилось иронично, что идею, типа, я дал, и сам на этой же идее уже бомбил, потому что, а, дай мне у тебя типа рек поставить. <laughs> Точно, точно. Забавная такая схема. Так, это у нас первая кнопка была. Далее. Да. Вторая кнопка у нас э, выстреливает кучу ракет вот оттуда в таком рандомном э, распределении угу. по вот этому моменту. Опять же, я ее вначале сделал для того, чтобы, ну, можно было потроллить там какого-то игрока и убить его. Ну, потом, после выпуска карты, к сожалению, я понял, что ракетами ты можешь или самого себя убить, или только самого се- или самому себе boost дать какой-то. Мгм. А ракеты твои, которые от тебя, то есть потому что я нажал кнопку, на других игроков, к сожалению, никак не влияют эти фраги. Но, но тем не менее, я думаю, если человек, человек прыгает там, и на него летят <laughs> ракеты, это как минимум странно, и как-то типа он такой, что «А, происходит <laughs> да Да-да-да. Вон опять полетели. Да, представь, да, ты бегаешь по какой-то карте, и вдруг тебе в лицо <laughs> летят там шесть ракет. Причем, причем э, забавнее, даже если ты бежишь вот по этой дорожке, как раз где ты смотришь, а, а ракеты, когда ты нажимаешь, они, их не видно, по идее, с той стороны, когда ты бежишь как бы с внутренней, ну, э, стороны где пад э, еще опускается, ну, к которому мы вернемся. А, да-да-да, здесь. здесь. ты тут бежишь, и где-то слышишь ракеты пролетели, такой, что? Что? <laughs> Что? Что? Это, это еще такое прямо, это, это, мне кажется, моментами, если вот так пособирать реакции людей, <laughs> можно прям калаш составлять. Да, слушай, это был классно. Ладно, вот не буду долго здесь сидеть в этой башне. И последняя кнопка у нас убирает вот этот вот пад. То есть здесь очень можно хорошо помешать игроку, потому что ты видишь а, ну, само начало карты, ты видишь, как он бежит, mm-hmm. нажимаешь кнопку и очень тупо его... Ну, это так совсем, как сказать, я это попытался сделать с таким расчетом. Опять же, как бы мне жалко людей, кому это очень сильно все помешало дело. Но я сделал это с расчетом так, чтобы все вот эти вот, так назовем, пакости их, mm-hmm. э, находились в самом начале карты, чтобы игроку там не совсем настроение испортить. И таймеры на каждой кнопке сидят от 40 до 60 секунд. То есть там тоже такое рандомное время. То есть ты принципиально можешь эту кнопку нажимать. Ну, ракета там или вот этот пад будут двигаться только один раз там в минуту. Пару раз я когда стримил дефраг так просто побегать, поучиться, там с народом побазарить, а ко мне на стрим начали заходить личности из дифрага. Так. Я понял, что люди, которые в дифраге сидят, они... То есть мне было интересно, как, как вообще этот стрим нашли. Или кто-то заходит там на Twitch, заходит в категорию дифрага и смотрит, кто его стримит. Короче, ко мне, я помню, первый человек, который ко мне зашел, у него перед никнеймом было слово «undead». И да, ну я ладно. этот не, не, не шучу. Это был, по-моему, э, это был Маскаль. <laughs> Вот, Москаль точно. первый, кто к тебе зашел. Маскаль это был первый человек, который... Я, кстати, я, кстати, с Маскалем вообще ни разу не общался, как бы я его знаю как игрока. Ну, он был первый человек, который зашел ко мне на стрим и объяснил, как пользоваться с, э, Snaphood, а, объяснил какими там кибайндами он пользуется, сказал, что некоторые люди вообще прыгают там а, правой мышкой. И вот, кстати, вот с того времени, как он мне про это сказал, я правой мышкой прыгаю. Ты такой начал стримить, ты начал такой вливаться потихонечку в дефраг, в эту атмосферу нашу замечательную. Как, mm-hmm. как к тебе пришла идея сделать первую карту, вот именно на которой мы сейчас <laughs> находимся? Ну, Skybox, кстати говоря, классный. И дизайн такой, типа, ну, не сказать, что прямо вау, да, как, как вот стомп, к примеру, но уже видно, что какие-то задатки есть, что тебе было не, не все равно. Как, как ты, как ты вообще, ты у, у, у кого-то спросил в Дискорде, типа, «А я хочу вот карту сделать, где, куда мне, да, или как, как, как, каким твой путь был, вот, начиная с дефрага в майпинге? А мне в самом начале, вот, э, слегка вернусь, я когда стримил, вот как ты сказал, как я начал вникать в это дело. Угу. Кстати, вот Э, для человека, который входит, ну, начинает входить в в какой-то новый community, я вот честно скажу, и тоже, опять же, очень огромное спасибо вам всем, что очень-очень добрые люди. Такое чувство вот создается, что люди понимают, что игра такая, ну, устаревшая, скажем, комьюнити очень маленький, все друг друга знают и очень-очень хорошо относятся к новым игрокам, потому что хотят, чтобы DeFRaG был намного популярней. И мне это так очень все понравилось, потому что действительно все очень так активно помогали. И вот первый человек, который... Потому что мне стало очень интересно, как вообще сделать карты, потому что играть-то я люблю, Мгм. но мне вот, честно, 50 на 50. Мне легче, ну, не легче, мне интереснее создавать карты, потому что, когда я их создаю, я сам себя обучаю много чему и пытаюсь чего-то вообще нового добавить в игру, потому что, мне кажется, вот как как креативный человек мне всегда что-то надо создавать, что-то новое. Д- дизайнерская жилка побеждает в этом случае, да, у тебя? <laughs> Во-во. И первый человек, который мне с этим делом совсем стал помогать, вообще офигенный, офигенный чувак, это Зар. Е, да, Зар вообще хорош. Зар классный чувак, он мне вот показал, как, как все делать, и первой картой чего я хотел добиться, если честно. Я просто хотел показать, э, ну, то есть посмотреть, как все делается. Вот, скажем, Skype. Mm-hmm. Ну, опять, я, я, не я его делал, я его, кстати, взял просто с другой карты. Ну, мне было интересно узнать, как делаются скайбоксы в Радианте. А, вот для меня была вообще новость, что скайбокс дает свет, что в Квейке <clears throat> э, текстуры могут прописаться как шейдеры, и к этим шейдерам ты в них можешь прописать там, чтобы текстура давала свет. Для меня это вообще было новое открытие, потому что в Unreal такого просто нету Вот. Я хотел научиться, как делать скайпбоксы, я хотел научиться, как делать телепорт, как делать ста- э, этот старт и финиш триггеры, хотел научиться, как делать лаву обычную. Самые такие вот <clears throat> базовые-базовые знания, <clears throat> которые мне бы помогли а, дальше создавать уже карты ну, нормальной картой. Я не хочу называть это ненормальной картой, <laughs> но Не, она сам, очень даже <laughs> сам понял. А как ты догадался сюда шафт положить? Вот мне интересно. Это типа, ты, ты пришел в дефраг. Я не уверен, что ты знал вообще, что шафтом, ну, вот этим латинганом можно отстреливаться. Тебе кто-то подсказал, типа, во, шафт туда сделаешь, будет круто. <laughs> типа, или как, как ты вдруг решил сюда шафт кинуть? а, а кстати, объясню именно почему. Э, я зашел на WorldSpan, Ага. Мне дали этот сайт, потому что там есть отдел, называется Level Design, где угу. все очень-очень хорошо описано, как создавать карты для дифрагма. И там одна из страничек почему-то а, объясняется, как использовать Lightning Gun, чтобы им делать буст. <laughs> я до сих пор не понимаю, почему она там стоит. Ну, не, как бы я понимаю, почему она там стоит, но почему там нет никаких там других страничек? Почему именно лайт? Я думаю, ну, возьму это за основу, потому что как бы я не то, что я там переиграл очень большое количество DeFRaG-карт, но я как-то никогда не видел этого элемента mm-hmm. в дифрагкарт. И подумал, почему бы не попробовать что-то с ним сделать. И <laughs> мне вот честно до сих пор кажется, что это ну, как-то круто получилось, потому что, ну, это, это сложно, но, опять же, это очень интересно, и это добавляет что-то очень новое в дифраг. Вот если бы я сейчас сидел в эту карту и играл там пару часов, я считаю, чтобы мне понравилось. Ну, хотя бы вот первая комната мне бы очень понравилась. Ну да, да. Не, на самом деле шафта очень мало в дефраге, очень мало карт, где он прямо используется, поэтому да, в любом случае, и ты так прямо ворвался сразу оригинальненько. Такой, первая карта, сразу вам шафт, вот вам какие-то кнопки, телепорты. Но на самом деле, вот эти все идеи, они, ну, реально прикольные. Так что очень-очень даже круто ты все сделал. Сложновато, сложновато мне с, так, с таким пингом. Ну, я сейчас попробую быстренько пройти. Не, ну карта вообще огонь. Вот на самом деле. Давай! <laughs> Почти. Так, все, я полетел. Ноуклипом. Ну, ты помнишь эту карту, да? Здесь да. тебя телепортер выкидывает на большой скорости, и ты должен вот об этот пад оттолкнуть. И потом вот туда вот выстрелить. Ну, классно. Вот слушай, мне, мне когда я выпустил, у меня такое, ну, по-моему, так у любого человека это такое чувство, типа, о, там, наконец-то закончил карту, там, да. все супер. Такая такое. Э эйфория небольшая, то, что можно расслабиться, наконец-то потрудился на славу. Да, да. Пады, И правда, перелетаются. Вот... Пады ужасные, не говори. Пады просто вообще от... Но для моего скилла вот в то время вот эти пады вообще были просто, типа, я их еле-еле проходил. Так вот, а, а, когда я понял, что типа эта карта не популярна, и она никому не понравится, мне это абсолютно не обидело, потому что первая карта, я хотел поэкспериментировать, посмотреть, что народу вообще хочется, mm-hmm. что им надо. И понял и начал вот уже думать про следующую карту. Причем я ее, кстати, начал делать в тот же день, как я эту карту выпустил. То я начал ты, делать стомп. Ты начал делать... Ну это офигеть, это просто... Ну это нереально. Как-то... Ну ты тогда уже все равно умел рисовать, да, вот эти... Мог сам себе какие-то текстурки подрисовать, интегрировать их потом в карты, что и на стомпе произошло, да? По дизайну, да, по дизайну я шарил, потому что я уже закончил школу, я закончил по дизайну, сейчас скажу, в 2006 году. Угу. И, ну, как бы, да, с, диз с дизайном все, все нормально. Вот эти вот текстурки перейти, все, э, что относится к, там, к фотошопу, к индизайну и, и иллюстрации. Мне это тоже очень интересно. Очень легко, можно сказать. Ну, карты делать это вот несовместимое дело, если честно. Вот я да? все пытаюсь я понять. Вот как раз хотел спросить, как работали, помогает ли тебе вообще типа в маппинге, либо как-то мешает, как-то конфликтует это все. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, интересненько. Помогает, вот, вот я все пытаюсь вот, э, подумать, как вот карты и то, чем я, ну, по профессии, можно сказать, занимаюсь, угу. чем одно помогает другому. я вот все не могу понять, потому что я знаю, вот когда я делаю карту, я тебе, по-моему, вчера об этом тоже говорил, я никакие там наброски не делаю. Я чисто сижу и просто комнату за комнатой делаю. Угу. И смотрю, что в конце из этого все получится. Но у меня уже заранее есть идея, как это все будет выглядеть. А как сами карты влияют на дизайн, если честно, никак. <laughs> Ну, то есть вот никак... Это как будто бы две абсолютно разные для тебя какие-то такие формы деятельности, да? Да, потому что когда я начал этим диз- ну, график-дизайном увлекаться, Мгм. я типа понял, что это будет моя там профессия туда и одновременно думал, что это будет... Потому что, смотри, у меня это началось, как бы мне это было хобби, можно сказать. А Мгм. Потом перешел в профессию. И как только это стало профессией, это очень тяжело было, чтобы это было хобби опять. И я решил, вот как тогда я очень активно перешел на обратно на маппинг, потому что я этим увлекался давным-давно в Unreal. И это у меня было как, можно сказать, уже мертвое хобби. И я решил его вернуть и понял, что вот со всем experience ом там от дизайна у меня с этим делом стало лучше получаться. И тем более Radiant был, я его очень быстро освоил. Это дико легкая программа. Я вот смотрю, у тебя э, вот эта карта первая, она выпущена 8 октяб... октября, да. А Стомп, это твоя вторая карта. Она выпущена 23 декабря. То есть прошло, грубо говоря, <laughs> прошло два месяца. Ну, два с половиной, ну, два, два месяца просто прошло. И ты вот эту, вот эту карту, типа, не знаю, я сейчас такое намаплю, <laughs> типа, со своим там опытом, <laughs> у меня там карт 15 есть, я сейчас такое сделаю, иду, подумаю, ага, ничего, нормально так сделал, такие ящики прикольные, типа, нормально. А тут человек выпускает вторую карту, и это вторая карта Стомп, которую просто все знают, я уверен, что ее знают даже где-то и вне деф дефраг э, краев, как бы дефраг территории, потому что не, вообще нереально она классная. Как, как это вообще возможно, что у тебя... Вот ты первую... Ты же тут даже толком ничего как бы не сделал, да? Сделал телепорт, окей. Сделал там какие-то наклонные ящики, шафт. Сделал кнопки. Э, сделал там телепорт с сохранением скорости. И все, здесь больше, по сути, ничего нету. И э, как, как, как у тебя... У тебя стомп? Это уровень маппинга, как у, у Ника. Я, я считаю это все из-за того, что я до дифрага в Анриле очень много времени провел и, как сказать, руку, можно сказать, там набил в маппинге. Mm-hmm. добился вот этого вот всего. То есть, когда я начинал в Unreal, тоже там, мои первые карты, это были вообще, ну, отстой. Там было просто какие-то коробки, текстуры вообще жуткие. Ну, вот ну со временем качество очень хорошо улучшилось, потому mm-hmm. что я стремился к, вообще там топовые карты делать. Там а, тоже мапаки были такие качественные. У меня там много карт в них было популярных очень. И мне кажется, я просто в то время, вот в то время, в 2000, там, с какого это было, ну, с, как я говорил, с 2003 до 2008, по-моему. Угу. Вот тогда я это все изучил, руку набил, а приходя сюда, как-то, главное, освоил, освоил движок, понял, как все делается, и просто, можно сказать, про... Тем более, что ты говоришь, э, в Радианте легче гораздо мапить это все дело. И ты, видимо, я так э, для себя выстраиваю цепочку, ты здесь, на этой карте, типа такой, понял, ага, здесь вообще изи. И, и оба стомп забабахал, типа, а, так тут вот так, может и так, да изи, вот вам, пожалуйста, вот вам 15 тысяч секреток, вот вам ищите. Типа, <laughs> все сделал, какие-то идеи нереальные по геймплею. Ну, карта вообще безумно шикарная. Если кто-то кто еще, кстати, не поиграл, обязательно поиграйте. DDC 2018 Stomp. Карта. Вторая вторая карта человека чуть ли не на уровне ДФВЦ просто на дуэльный <laughs> турнир. Где еще вы такое увидите? Это я не знаю. Засунул я, короче, секретки я их вообще не хотел больше ставить сюда, потому что уже как-то... Когда, как сказать, когда карта подходит к концу, когда ты ее уже почти заканчиваешь, ты от нее ты уже просто хочешь отвязаться. <laughs> Но у меня еще было 4 дня до воркапа, и я решил начать добавлять. То есть у меня, понимаешь, у меня руки, просто мне надо что-то постоянно делать. Чисто так как карта зачесались есть, руки, да, надо. Зачесались, я начал что-то добавлять. Больше секрет, как килл-триггеров, везде килл-триггеры. <laughs> Килл-триггеры, да вот сделал такие вот сюда секретки, которые, ну, очень-очень легко в них попасть. Здесь mm-hmm. нету никаких вещей, которые там тебе могут помешать, что-то, ты их просто находишь. И здесь такие сообщения я оставил с кровавыми отпечатками рук, которые, кстати, по размеру не совпадают с, <laughs> с руками игрока. Они какие-то вообще руки великанов непонятные. И здесь типа написано «Хватит искать, это не стоит этого». Это такие ну, загадочные руки, такие руки отцов дефрага тут отпечатки. Да-да-да. А, ну у тебя здесь... гад стоит, типа, этот, э, неуязвимость, и здесь отбирает хп, по-моему. Да-да-да. Так, я даже не знаю, зачем я это поставил, ну так просто для прикола, чтобы, значит, те, кто подойдут поближе, сказали, что, зачем. Да-да-да. Типа, а вдруг куда-то можно попасть только с определенным количеством хп? И это мне, чтобы я потратил хп, и мне вот это вот нужно это сделать, там, я не знаю. Но я когда первый э, да, раз, да, да, Пуни очень хорошо помнит, наверное, <laughs> когда первый раз все тут мы с Димоном прыгали, и секретки эти смотрели, это просто, я не знаю, это столько мыслей сразу, это ужас, не разобраться без бутылки водки. Ну так. <laughs> Ну, но, кстати, это вот вот для меня, или ну, для того, кто такие же там карты собирается создавать с, с таким количеством секреток, это очень-очень интересно наблюдать за людьми, которые потом в эту карту играют, потому что что либо они не находили, как в любой вообще игре, ты думаешь, о, вау, слушай, секретка, ты начинаешь думать, что к чему там относится, для чего вот это, почему здесь две коробки, что там вообще происходит, ну это дико классно, потому что ты смотришь, и ты, знаешь про себя как бы, что в этой секретке вообще нет ничего, нет никакого смысла, она здесь просто а люди же думают, что там, о, ведь это можно открыть, туда можно выйти. Да, да, Здесь да. лежит труп, Я так и думал. написано, он <laughs> знает. Вот, значит, это вот у нас вторая. Сюда залететь, ты по этой рампе бьешься, залетаешь туда. А последняя секретка у нас, сейчас я покажу, для меня туда немного сложновато попасть. А, ну тут надо, да, тут надо много скорости, чтобы сюда залететь. Да, да, вот на вот эту верхнюю дорожку. И вот здесь снизу, слева, да или справа можно. Ты падаешь сюда, на вот такую дверь, и лежит такой, и пишет, где последний патрон. Так, а в, а в чем прикол вот последнего патрона? Типа, э, какой-то один из патронов сложнее всего достать, получается, или найти, или как-то, или ты просто написал, типа, кто найдет, очевидно, что это найдут быстрее, чем патроны, да, скорее всего. Кто-то любопытный и типа, где последний патрон? Ты такой, а, что тут патроны есть? Че эти? <laughs> Какой патрон? Ну, но ну, именно так и есть. Я сделал с, с, ну, с расчетом, что вот эту вот секретку, потому что я такой, ну, тоже более очевидную сделал, видишь. Через эту трещину видно вот этот вот желтый свет. Люди по-любому сюда залезут и чтобы это им дало какую-нибудь подсказку, что патроны надо искать. А почему именно последний патрон? Потому что у меня создалось такое чувство, что именно вот эту комнату найдут э, до того, как найдут все три комнаты с тремя патронами. Как, как ты вообще, вот, как ты пасхалки выбираешь, куда, как, в какое время, <laughs> типа, какая погода должна быть? <laughs> Какая погода? Ну, слушай, хороший, кстати, вопрос, уже я уверен, что многим это тоже интересно. А задом наперед у меня весь процесс шел на этой карте. То есть, опять Ой, же, вот если бы у меня... скидал пасхалки, короче, комнаты, и потом, так, надо геймплей теперь придумать, да? <laughs> Выстроил карту <laughs> по пасхалкам. Карту, да, карту по салкам. Но, но, не, ну не в прямом смысле задом наперед. Ну, как, как сказать? Опять же, если бы у меня была конкретная вот идея, как это все будет работать, я уверен, чтобы эта карта, э, что эта карта была бы сделана там намного быстрее. Ну, я вначале сделал всю карту, и потом начал думать, какую фишку в нее можно вот засунуть, какую секретку. И почему-то мне вот эта вот башня в начале, в самом, она мне так понравилась. Сейчас, секундочку. А ее даже, по-моему, в ранней версии этой башни-то и не было, по-моему. Насколько я помню. Ее не было, да, да и вообще не было. Вообще потому что вот этот раут, который показал мне ты и Дэм Light, угу. когда ты прыгаешь вот на вот этот пад и долетаешь где-то почти вот вы до сюда где-то долетали. Угу. Я решил как-то это чуть-чуть посложнее сделать и поставил вот сюда вот эту вот башню. Я ее просто вот копи-пейстом отсюда взял, сюда поставил, и так они хорошо соединились. Такая, ну, потолок очень красивый получился. mm Упс. И, короче, вот я взял эту башню за главную идею и думал, так, сделал башню, вот возьму ту идею, которую ты мне предлагал поставить туда игрока с кнопками туда-сюда. Взял это за основу и думал, придумал к этому какую-нибудь такую, ну, небольшую такую историю, значит, там, типа, чувак в башне должен умереть, туда-сюда. И потом начал, так как у меня время было еще много, начал эту идею просто вот, а, как сказать, улучшать. Думаю, так, хорошо, чтобы человеку попасть в башню, как, какую фишку можно сделать? Думаю, хорошо, давай в конце карты сделаем, чтобы человек где-то там находил батл Suit, плыл вот в, в дырку и попадал в башню, потому что, ну, для меня это было логично. Если что-то какой то какая то секретка в начале, то в нее лучше игроку попасть в конце карты. Таким mm-hmm. образом, ты его, как сказать, слегка заставляешь человека все равно пройти всю карту. И это каким-то образом может улучшить его геймплей даже потом в будущем. Mm-hmm. Вот. Потом начал думать, хорошо, куда поставить Battlesuit? Сделал комнату для Battlesuit. Потом в этой комнате думаю, нет, Battlesuit слишком легко получается. Надо сделать что-то посложнее. И это ушло настолько все глубоко в «давай сделаем это посложнее», что вот получилось вот такое вот. То есть, опять же, из-за того, что... Помнишь, я тебе еще писал, там, давай ну, лучше на воркап эту карту поставим, то есть а ты сказал, окей, хорошо, на следующей неделе. Вот у меня была неделя, uh-huh. я всю эту неделю сидел и думал, нет, это слишком легко, надо потяжелее, надо <laughs> посложнее. Я тебе скриншот вышлю, если ты хочешь. Я такого просто на, на сервере в Quake вообще никогда не видел. Да, вышли, я потом его э, приклею. Вот вы видите сейчас, скорее всего, скриншот. <laughs> Я как-то абсолютно так ну, спокойно отношусь к тому, что в дефраге там находится очень-очень огромное количество карт. Они абсолютно рандомно становятся популярными. Ну, да. И я понимаю, причем как, потому что я тоже иногда сижу на сервере, думаю, хочу играть в дефраг, но не хочу играть в эту карту. Захожу на World Span и начинаю искать карты. Там часами можно сидеть, понимаешь? Иногда нахожу карту, и она действительно классная. И заходит народ на сервер, тоже начинают ее играть, и вдруг карта стала популярной. И он, все начинают грандить там днями, днями, чуть ли не неделями сидят. То есть это абсолютно рандомно. И я вижу, как карты, которые там новые выпускаются, их поиграют там один денек, и про них забывают вообще навсегда. Mm-hmm. Я очень спокойно к этому делу отношусь, потому что это может быть, это очень часто бывает. И вот всем маперам, честно скажу, не давайте, чтобы вот это вот как-то вас останавливало создавать хорошие качественные карты. И покупайте и... место на варкапе, потому что если вы, если вы хотите, чтобы вашу карту поиграли все, мы можем ее поставить на варкап всего лишь за 3 биткоина. Смотри, <laughs> биткоин. <laughs> Поэтому, ребят, дерзайте, пишите в личку. Мне Пуни может для вас сделать дизайн отдельно за 5 биткоинов. Э, одна пасхалка... За 10. Да, за 10, извини, забыл <laughs> прайс-лист. Пасхалка стоит 4 биткоина. Ребят, прайс-лист тоже там где-нибудь в описании. Нет. В общем, да. Вот еще, в, э, ну, нуд очень сильно повлиял на меня mm-hmm. его стиль. <clears throat> И э, карта карты R7 называются Time. Они мне очень понравились, потому что они очень техничные и очень-очень хорошо все продуманные. И мне вот именно в картах очень сильно нравится элемент того, вот чего-то такого, вот где ты начинаешь пытаться понять, чего маппер хотел а, добиться, вот делая какую-нибудь какую там фишку я не знаю, если ты помнишь карту вот uh, Time Lock 3, где ты бежишь по карте и видишь на фоне какая-то еще карта. А потом начинаешь понимать со временем, что ты бегаешь по той же самой карте, но она развернута. То есть ты вначале бегаешь по ней, ну, по полу, потом ты бегаешь по левой стенке, потом по потолку. Да, да, да, да. Это ну, это ну настолько гениально было сделано. То есть сама карта, вот как, ну, по геймплею, она, я, я уже понял, она не всем нравится, потому что она такая техничная, такая нудная, там тоже надо постоянно mm-hmm. по кубикам прыгать. Ну, мне очень нравятся такие вещи. А вот с этими всеми там пасхалками, всеми секретами и так далее, я еще <clears throat> при Unreal Tournament с этим делом начал экспериментировать, потому что мне всегда нравилось вот а, играя в, э, в игру War в детстве еще, ну и сейчас тоже в нее играю, так она мне нравится не просто по карте пробежать. Вот мне всегда казалось, что есть два вида игроков, когда они ставят какую-то новую игру себе на комп. Uh-huh. И у меня вот, когда я малым был, у меня был друг, он так в игры играл. Меня это очень сильно, помню, раздражало, потому что он держал кнопку вперед и просто тупо пробегал всю карту. <laughs> Там даже моменты, где, знаешь, в старых Спидранер. игроках ты можешь... Спидранер, да. Он просто там оббегал какие-то комнаты, знаешь, там забегаешь в комнату, в тебя там начинают какие-нибудь пулять угу. э, монстры. А он просто чи- чи- чисто мимо них пробегал, типа такой, о, зачем в них пулять, ты все равно мимо них можешь до следующей комнаты пробежать. Я такой, ну, блин, типа там остановись, хотя посмотри, как комната выглядит. Я вот человек, который который в какую-то новую игру или карту начинает играть, я должен пройти каждый угол и посмотреть, что там находится, как эта лампочка работает, из чего это сделано. О, слушай, какие текстуры, как здесь все классно. И таким образом я вот на играх провожу очень большое время из-за этого. А, вот Half-Life там один, Half-Life 2, <clears throat> игры как портал и так далее я на них провел очень-очень большое количество времени именно из-за этого. И <clears throat> что я замечал в них, <clears throat> особенно в Half-Life, вот вся эта фишка с Джименом, который там выходит где-то да. и уходит, и ты такой, «А, вернись, куда он ушел? Там каким-нибудь ноуклипом залетаешь и понимаешь, что здесь просто тупик. И мне это всегда так было интересно, потому что ты понимаешь, что люди, которые эти карты делали, все эти игры и так далее, они это делали специально, чтобы, ну, чтобы, может, подтолкнуть людей там ходить, гулять, пытаться вот вникнуть в тему, понять, что мапперы хотели этим добиться. И мне этот элемент всегда очень нравился. И я как-то вот в свои карты стал это добавлять. Кон- конечно, здесь вот в этом в стомпе это может слишком too much, можно сказать. Да и в мид <laughs> тоже too much. Ну, время было, и мне как-то это очень прикольно делать, потому что я знаю, что есть люди, которые вот, они заметят где-то скажем, мостик, угу. и скажет, так, что тут? <laughs> Прыгнут, увидит кнопку, скажет, о, так, я что-то нашел, давай, давай, давай. И вот, вот, вот это вот чувство, когда ты что-то сам нашел на чьей-то карте, вот это вот чувство очень офигенное. Я знаю, есть очень много людей, которые вот очень этим увлекаются, когда вот, скажем, мне Форестахи написал, сказал, что они там с ребятами 6 часов <laughs> потратили, искали все секретки, мне было очень вот приятно от этого, понимаешь? Мне даже это мне было намного приятнее, чем человек, который мне напишет, скажет, классная карта, чувак. Смысл здесь секреток был такой. Все, кто мне с этой картой помогли, причем все вот эти вот люди, ну, не включая вот этого вот какого-то я шучу. Дятел. <laughs> Дятел. Все вот эти люди мне очень-очень сильно вообще помогли, потому что, опять же, не хочу повторяться, но повторюсь, с этой вот карты я очень много чему научился. Именно вот благодаря всем этим людям. И я решил сделать секретку для каждого человека. Извини, Форестахи, на тебя просто уже времени не хватило. <laughs> каждому сделать отдельную комнату, в которую люди могли заходить, и там типа вообще свои какие-то препятствия делать. Но, ну, опять же, к сожалению, у меня на этого просто времени не хватило, потому что это бы заняло еще больше времени. У меня получилась комната только для XPC и для дяди Жени. Угу. И вот для XPC первое, ты здесь типа нажал кнопку, нажал вот здесь кнопку, убил себя, и вот здесь вот у тебя получается... Ой. Вот этот вот пад выезжает. Угу. И у тебя есть типа определенное время сюда запрыгнуть. Ну, ты, наверное, эти все уже секреты помнишь или нет? Ну, очень смутно. Я не все находил. Поэтому давай прям вот показывай все. <laughs> Окей. И вот забегаешь сюда, и как только ты сюда заходишь в эту комнату, за тобой закрывается. И... Скрим. И все. И тебя убивает. Ты вот так вот. А, следующий у нас был... Это вот этот вот момент, как только ты прошел вот это вот кольцо. Угу. Тебе надо вот сюда запрыгнуть на эти две коробки. А у меня такое чувство создается, что люди, которые находили эту секретку, они вот так просто сюда подходили. И, ну, я не знаю, у тебя сообщение выскакивает на... А, не, у меня все отключено. А, отключено. Ну, там просто, типа, написано, типа, how about some Kool-Aid? Типа, как, как, как вам насчет э, а, Kool-Aid? uh И вот эту вот картинку он мне сам выслал, потому что он себе ее сует, типа, во все карты. Ну, много людей забыли, что если ты сюда вот подойдешь близко и на нее нажмешь, тебя телепортирует вот в эту вот комнату. Так. С бесконечным телепортом? Бесконечный телепорт и вопли. Скример номер два. Скримеров больше не будет, это, это точно. Вот в этом вот моменте ты заходишь за эти две коробки. И... У скорее всего, это не получится. Опа. Получилось. Ты, наверное, эту комнату помнишь? Да, самая жесткая комната. Она сложнее всей карты, <laughs> наверное. <laughs> Сложнее всей карты, да. Но это было очень прикольно. Я вот хотел на таком подобии сделать вообще целую карту. Потому что, опять же, вот в Unreal Tournament мы только такие вещи делаем. Угу. Тут, значит, фишка такая, тебе надо вот по вот этим всем падам попрыгать, попрыгать, ну, короче, вот туда вот наверх, и там будет кнопка. Когда ты нажмешь ту кнопку, у тебя вот этот вот кусок стенки съезжает сюда вот вниз, и вот эти две кнопки стреляют ракетами. А вот этот столбик опустится, то, э, ну, когда ты на него приземлишься. То есть здесь надо по таймингу все сделать правильно. И тогда эти ракеты ударятся вот сюда вот в стенку. Тебе еще даются ракеты. И ты... И ты типа можешь запрыгнуть туда на самый верх. Скажем, что получилось. Вот, да. <laughs> Ну все, подрежем, нормально будет. И здесь котейка, которая нас убивает. И скримерами. <laughs> И скримеры еще. <laughs> Вот дядю Женю с вопросами по поводу этой карты я замучил конкретно, я скажу. <laughs> Пасхалка ну, задобрил очень... богов. <laughs> Да. богов до фрага. Ну вот. Потом у нас тут есть вот еще одна секретка, где там вид... видна курица цыпленок, то есть. Здесь надо вот приземлиться на один маленький-маленький гвоздь. А? Что? Ну, тяжеловато сделать, я не буду тратить время, я просто быстренько пролечу. Здесь, короче, сидит цыпленок такой. Ты падаешь вниз, и у тебя вылетает сообщение, <laughs> что Зар сказал не трогать его куриц, цыплят. <laughs> А, класс. Ты можешь нормально ходить туда-сюда, а как только ты прикоснешься к цыпленку... <laughs> Сколько шутеров там, помнишь? О, слишком много. Ты их наспамил просто там, да? Да, это, эта комната была посвящена Зару, который тоже мне очень много помогал, особенно с шейдерами. Вот, кому я еще сделал секретку? А, тебе я еще сделал секретку, но ну, вот на нее ушло очень мало времени. Ну и ладно, что там. <laughs> Мне много не надо, знаешь, лишь бы Рокет там был. Вот она. И чтобы туда залезть, надо попрыгать по вот камням здесь. Да, мое любимое. Мне уже обож... обожаю Вот эту вот карту прошлую, которую мы с тобой играли, Грото. Да, да, да. Вот это напоминает. А? Вот, вот как, как, вот объясните мне, как я не долетел до туда. Еее. Так, ну-ка, быстренько все подписались, ну-ка, ну-ка. <laughs> Бесплатная реклама. Там типа сообщение Вуди на президент Дифраг. <laughs> Ну так громковато, конечно. У любого маппера, дизайнера должен, должен, просто должен стремиться к этому, выработать свой какой-то стиль. И чем быстрее человек понимает свой стиль, тем быстрее он может продвигаться дальше. Иметь собственный стиль это ну, сложно, и к этому надо приложить очень много часов experience а, чтобы mm-hmm. ну, делать карты, делать, делать, делать, чтобы понять, что тебе нравится, что людям э, нравится в твоих картах, а самому любить очень свои карты, всю свою работу и стремиться все время создавать что-то новое. Все знают, что дифраг это как это начало вот всего, это самое-самое главное. И благодаря вот этому я очень уверен, что это будет существовать просто всегда. А благодаря вот этому, этим людям и вот этим вот новым игрушкам, которые, а, ну, у которых там спидран, будет мод какой-то свой, а благодаря этому всему дифраг всегда будет существовать. Мне просто вот настолько много позитива от этой карты у меня получилось. Я стал понимать, что... Ну, то есть я из этого сделал личный вывод, что нравится ну, дифраг комьюнити, э, каким бы он уже new school не был, я понимаю, там старички, которые в эту игру играют очень много лет, конечно, не всегда будут согласны с, э, опять же, так называемой новой школой. Mm-hmm. Ну, все, что мне люди там говорили по поводу этой карты, и что очень приятно увидеть что-то новое, понимаешь, вот обычная, вот если из нее убрать все, все секретки, все вот эти вот патроны туда-сюда. Она такая, скажем, обычная стрейф-карта. Угу. Но добавить туда вот эти вот шесть э, разных там платформ, по которым можно стрелять, и дать три патрона, ты добавляешь какой-то уже новый слой для игроков, э, ну, в этой как бы... И мне народ тоже говорил, это очень ну, оригинально, классная вообще идея, то есть это мало что меняет в игре. Ну, то, что что-то вообще новое существует, это как дает мотивацию людям <clears throat> понимать, что дифраг не достиг своего там лимита, что всегда можно что-то новое придумать. То есть делайте, думайте, создавайте что-то свое, что-то прикольное, развивайте дифрага. то один день этот дифраг подохнет, если еще такого классного в нем не будет больше. Так что да, дифраг forever.